मैं आपको हमारी दुनिया के मुतालिक 30 हैरत अंगेज फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे 1960s में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने बिलियों को जासूसी के लिए तैयार किया इन्होंने बिलियों के अंदर बैटरीज माइक्रोफोन्स और एंटेना तक लगा दिया और फिर इन बिलियों को रशिया के सिफारत खानों में भेज कर जासूसी करवाई जाती थी और इनकी बातें सुनी जाती थीं। इस ऑपरेशन का नाम एकूस्टिक किटी था दोस्तों क्या आपको जीप का मतलब पता है जीप एक ऐसी गाड़ी को कहा जाता है जो हर काम के लिए इस्तेमाल होती है ये नाम पहली दफा अमेरिकन आर्मी से निकला था वहां जीप को एक ऐसी गाड़ी कहा जाता था जो जर्नल पर्पस यानी जीपी के लिए इस्तेमाल होती थी मतलब हर काम के लिए और बस इसी जीपी से इस गाड़ी का नाम जीप पड़ गया दोस्तों दुनिया में दो मुंह वाले सांप भी मौजूद होते हैं लेकिन ऐसे सांप की जिंदगी काफी कंफ्यूज होती है इसके दोनों मुंह को फैसला करने में मुश्किल होती है कि किस सिमट की तरफ चला जाए यहाँ तक कि ऐसे सांप के दोनों मुंह खाने के लिए लड़ते हैं कि सामने पड़े खाने को कौन सा मुंह पहले खाएगा क्या आपको मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक मिरिंडा का मतलब पता है मिरिंडा को 1959 में स्पेन में शुरू किया गया था कहते हैं कि यह दरअसल एक लैटिन वर्ड मिरांडस से निकला है जिसका मतलब एडमायरेबल और अमेजिंग होता है यानी तारीफ के काबिल और खुशगवार हैरत वाला और बस इसी वर्ड से मिरिंडा का नाम रख दिया गया दोस्तों दुनिया में हर एक इंसान के मुकाबले में 16 लाख चूंटियां हैं अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया में चूंटियों की तादाद कितनी ज़्यादा है अगर दुनिया के तमाम इंसानों और तमाम चूंटियों का वजन किया जाए तो चूंटियां इंसानों के मुकाबले में ज्यादा भारी हो जाएंगी क्या आपको पता है कि दुनिया के दो मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स के और पिज्जा हट में क्या एक चीज कॉमन है दोस्तों ये दोनों रेस्टोरेंट्स एक American fast food company Yum Brands का हिस्सा हैं यानी आप कह सकते हैं कि के और पिज्जा हट दरअसल एक दूसरे के भाई हैं यम ब्रांड्स के डेढ़ सौ मुल्कों में पचास हजार से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं जिनमें के और पिज्जा हट भी शामिल हैं दोस्तों ज्यादातर लोगों को जहाज में मिलने वाला खाना इतना अच्छा नहीं लगता लोग जहाज के खाने में बहुत बुराइयां भी निकालते हैं लेकिन इसकी एक वजह है और वो ये है कि जहाज के सफर के दौरान हमारे सूंघने और टेस्ट करने की सलाहियत 20 से 50 परसेंट तक कम हो जाती है इसकी वजह जहाज में ऊंचाई का प्रेशर और ह्यूमिडिटी का कम होना है इसीलिए हमें जहाज के सफर में कुछ भी खाना शायद इतना अच्छा नहीं लगता इंडिया में राजस्थान के अंदर एक गांव है जिसका नाम पिपलांतरी है यहाँ जब कोई लड़की पैदा होती है तो ये लोग इस खुशी में 111 दरख्त लगा देते हैं इस गांव में अब तक साढ़े तीन लाख दरख्त लग चुके हैं और ये गांव एक खूबसूरत फॉरेस्ट में तब्दील हो चुका है दोस्तों 2011 में एक औरत एमी डेविसन ने एक अजीब आर्ट पीस खरीदा इसकी कीमत दस हजार डॉलर थी यानी 16 लाख रुपए लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि इस आर्ट पीस के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं था इस आर्ट पीस का नाम फ्रेश एयर था यानी इसके अंदर सिर्फ हवा थी और इस औरत ने इस हवा के दस हजार डॉलर अदा किए दुनिया का सबसे लंबा अंग्रेजी का वर्ड ये है अब मैं इसको अभी पढ़ तो नहीं सकता लेकिन इस वर्ड के पैंतालीस लेटर्स हैं और ये फेफड़ों की एक बीमारी का नाम है ये भी कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसा केमिकल है जिसके नाम में तकरीबन एक लाख नब्बे हजार लेटर्स होते हैं लेकिन ये इंग्लिश डिक्शनरी में मौजूद नहीं है दोस्तों मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें आज अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद हैं इसकी आंखें एक बॉक्स के अंदर हिफाजत से रखी हुई हैं आइंस्टाइन की आंखें इसकी मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट थॉमस हार्वे ने निकालकर आइंस्टाइन की आंखों के डॉक्टर हेनरी एब्राम्स को दे दी थी थॉमस हार्वे वही इंसान है जिसने आइंस्टाइन का दिमाग निकालकर चोरी कर लिया था अगर आप एक चूंटी को एक सौ मंजिला ऊंची इमारत से भी नीचे फेंक दें तो भी ये चूंटी जिंदा बच जाएगी इसकी वजह यह है कि चूंटी का वजन बेहद हल्का होता है और इसका ढांचा बेहद मजबूत आप इसको जितनी भी हाइट से नीचे फेंक दें इसको कुछ नहीं होगा दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ाबेट ई e है इंग्लिश के तकरीबन 11 परसेंट अल्फाज में ई e का इस्तेमाल होता है इसके बाद दूसरा नंबर ए का आता है सेवन अप को चार्ल्स ग्रेग नामी आदमी ने इजाद किया था इसको 1929 में लॉन्च किया गया सेवन अप में सात अज्जा यानी सेवन इंग्रेडिएंट्स होते हैं और क्योंकि इसमें बबल्स ऊपर की तरफ आते हैं तो इसीलिए इसका नाम सेवन अप रख दिया गया दोस्तों क्या आप जानते हैं कि समुद्री जानवर ऑक्टोपस एक साथ एक लाख अंडे दे सकता है इसके अंडे सिर्फ एक चावल के दाने बराबर जितने होते हैं न्यूटेला को दुनिया भर में शौक से खाया जाता है दूसरी जंगी अजीम के बाद दुनिया में चॉकलेट की कमी पैदा हो गई थी एक शेफ पीट्रो फेरेरो पेस्ट्री बनाता था इसने चॉकलेट की कमी को पूरा करने के लिए अपनी चॉकलेट पेस्ट्रीज में हेजल नट्स डालना शुरू कर दिए और बस यहीं से न्यूटेला इजाद हो गया एक इंसान नॉर्मली अपनी लाइफ में इतना चलता है कि ये दुनिया के पांच चक्कर लगा सकता है हम रोजाना तकरीबन साढ़े सात हजार कदम चलते हैं अगर इंसान अस्सी साल तक इतना चलता रहे तो ये दुनिया के पांच चक्कर लगाने जितना होगा दोस्तों Guinness Book of World Records में दुनिया भर के रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं लेकिन ये अनोखी किताब खुद भी एक अजीब सा रिकॉर्ड रखती है ये रिकॉर्ड एक ऐसी किताब का है जिसको दुनिया भर में लाइब्रेरीज से सबसे ज़्यादा चुराया गया है यानी लाइब्रेरीज से सबसे ज़्यादा चुराए जाने वाली किताब का वर्ल्ड रिकॉर्ड खुद Guinness Book of World Records के पास है 1999 में जब गूगल कुछ भी नहीं था तब एक और सर्च इंजन भी था जिसका नाम एक्साइड डॉट कॉम था गूगल को बनाने वाले लैरी पेज और सर्जरे ब्रिन ने एक्साइट डॉट कॉम को गूगल सिर्फ 10 लाख डॉलर्स में बेचने की पेशकश की लेकिन एक्साइट डॉट कॉम ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया आज गूगल की वैल्यूएशन 133 अरब डॉलर्स है और ये दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है इसको बनाने वाले दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से हैं दोस्तों आपको पुर्तगाल में लाल रंग की इंक से नहीं लिखना चाहिए इसकी वजह यह है कि लाल रंग को खतरे की निशानी समझा जाता है कोई चीज़ कम हो रही हो तो उसको दिखाने में भी लाल रंग इस्तेमाल होता है इन सब बातों की वजह से ही पुर्तगाल में लाल रंग की इंक से लिखने को बुरा और नेगेटिव समझा जाता है दोस्तों अगर आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए रियलिटी टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाया करें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़